Mitglieder. In der heutigen Folge Vollversammlung erklärt geht es um eine der wichtigsten Aufgaben der Vollversammlung, nämlich die Wahl. Wir wählen in jeder Vollversammlung für ein Jahr ähm, den Vorstand und neben dem Vorstand noch zwei Kassenprüfer und erstmal unter Vorbehalt, später dann richtig, den Jugendschutzbeauftragten. Zum Vorstand gehören dabei ähm, der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenposten und darüber hinaus können wir noch bis zu sechs weitere Personen in den Vorstand wählen, die als Beisitzer bezeichnet werden. Ähm, wer sollte kandidieren? Wie kandidiert man? Ähm, solche Fragen möchte ich jetzt auch noch klären. Ähm, für den geschäftsführenden Vorstand, also diese drei Posten, solltet ihr tatsächlich nur kandidieren, wenn ihr da schon eine gewisse Erfahrung mitgebracht habt, zum Beispiel bereits im erweiterten Vorstand als Beisitzer wart, da das relativ weitreichende repräsentative Aufgaben sind. Für den Beisitz, also für den erweiterten Vorstand, kann aber jedes Mitglied kandidieren. Und ähm, da würde ich euch empfehlen, ins Forum zu schauen. Dort habe ich einen Post erstellt, wo steht, wie man am besten kandidieren kann. Dort steht erstens drin, was man mitbringen sollte. Also man sollte auf jeden Fall die Bereitschaft mitbringen, ähm, sich für den Verein einzusetzen. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen, weil es regelmäßige Sitzungen gibt. Man sollte sich vorher überlegen, in welchen Bereichen man aktiv werden möchte. Also eher im Eventmanagement, eher im äh, Teammanagement und so weiter. Ähm, aber diese Bereiche bedeuten dann auch nicht, dass man alles alleine machen muss. Also wer im Vorsitz oder im, besser gesagt im Vorstand ist, der ähm, hat eine leitende Funktion über diese Bereiche und koordiniert das. Aber es ist immer sehr, sehr wichtig, dass alle Mitglieder, auch die, die nicht im Vorstand sind, an diesen Sachen mitwirken, denn kein Event kann zustande kommen, wenn sich da nur eine Person drum kümmert. Ähm, genau, also schaut auf jeden Fall in den Forenpost es ist immer hilfreich, wenn ihr euch vorher meldet, dass ihr kandidieren wollt und nicht erst live in der Sitzung. Das ist zwar möglich, aber ist für euch dann natürlich auch schwieriger, weil ihr dann schlechtere Chancen habt als die, die sich vorher schon vorgestellt haben. Ähm, jetzt zum Modus der Wahl. Den seht ihr hier. Die Posten Vorstand Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender Kasse sowie die beiden Extraposten Kassenprüfer und Jugendschutzbeauftragter werden ganz einfach einzeln gewählt mit einfacher Mehrheit, wenn es zu Unstimmigkeiten oder wenn keiner im ersten Wahlgang die einfache Mehrheit erreicht, dann gibt es eine Stichwahl. Die Wahl der Beisitze ist ein bisschen komplizierter. Ähm, wir haben nämlich auf der einen Seite das Problem, dass der Beisitz ja von den Themen möglichst ähm, vielseitig sein soll. Also es sollen nicht nur Leute drin sitzen, die alle Events machen wollen. Dann hat man jemanden, der sich um die Teams kümmert. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass nur Leute dort in dem Beisitz sitzen, die von euch auch akzeptiert und legitimiert sind. Deswegen haben wir uns folgendes System ausgedacht. Ähm, zuerst kommt die Kandidatur, wie gesagt, ähm, schaut mal ins Forum, dort ist dazu mehr beschrieben. Danach gibt es eine Legitimationswahl. In dieser Legitimationswahl sagt er für jeden Kandidaten, wo ihr auch eine Übersicht seht, für welche Division der kandidiert hat, ob ihr euch das vorstellen könnt oder nicht. Ihr könnt dabei jeden der Kandidaten legitimieren oder gar keinen. Ähm, behaltet aber im Hinterkopf, dass wir ja schon möglichst viele Leute im Vorstand haben wollen, damit die Aufgaben sich auf viele Schultern verteilen. Also nicht einfach aus Böswilligkeit Leute nicht legitimieren, sondern nur, wenn ihr wirklich Bedenken habt, dass das ähm, ein würdiger Vorstandsposten ist. Wenn dann mehr als sechs Leute legitimiert wurden, müssen wir ja, weil wir nur bis zu sechs Beisitzer haben dürfen, das nochmal eingrenzen. Dafür gibt es dann im Anschluss die Stichwahl. Bei der Stichwahl hat jeder sechs Stimmen, darf jeden Namen nur einmal aufschreiben, darf auf weniger als sechs Namen aufschreiben, aber nicht mehr. Und dann wird einfach ähm, simpel ausgezählt, wer mehr Stimmen hatte. Und die sechs Personen mit den meisten Stimmen kommen dann in den Beisitz das war's von, zum Thema Wahl. Wie gesagt, dazu noch ein separater Forenpost, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte. Und auch eben der Aufruf, wenn ihr Lust habt, aktiv zu werden, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Organisationstalent, ihr könnt Dinge koordinieren, ihr könnt Leute lenken, dann ähm, kandidiert doch für den Vorstand.